Йоо, за юу цаана үдчтэй. А e-textil байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ а мэдээж хэрэг та бүхэнд би хэлсэн байх. Би сайхан бед варсын бичлэг дээр Q&A утгаа хийнэ гэж хэлсэн. Тэгээд амс ясороо Instagram дээр ирсэн бүх асуултуудаа одоо хариулах гэж байна. За тэгээд за хамгийн эхний асуулт бол яаж турсан нууцаасаа хуваалцаж хаах хаах гэсэн байна. Тэгэхээр э, би нөх өөрөө нэг амар турсан гэж боддгоо маа. Гэтэ яг хуу харьцуулсан зураг мураг харуул яг хуу гайгүй гайгүй бас жоохон байлаа үлээ. Тэгээд э, тэгэл ер нь бол э, нөх амар нууц бол байхгүй шүү дээ тий. Усуугаал дасгал хийгээл дээл. Тэг яг үндэ нэг тийм турх амар тийм хэцүү би бодохгүй. Гэтэ яг хуу төвчээр шаарддаг нь та бүхэн төвчээртэй байх хэрэгтэй. За дараагийн асуулт бол өндөр гэсэн байна. Тэгээд өндөр бол би нэг өндөр биш. Сүүл нэг имлэгтэр харсан чинь метр 75.5 байсан. Тэгээд ер нь бол нэг өндөр биш. Яг насандаа бол гайгуулах гэж бодож байна. Найз охинтой юу гинэ? Аа тэгэхээр надаа бол найз охин аа байхгүй Minecraft Egg Wars тоглохгүй юм уу гэсэн байна. За Egg Wars-ыг бол э, би одоо Egg Wars-аас илүү Bed Wars л одоо хүмүүс баг илүү үзээ тэгээ бас илүү баг сонирхолтой болсон л доо. Тэгээд яг хав мэдээж хэрэг э, дээр үд бол гоёсан. Тэгээд одоо нэх ямар тоглохгүй л ах гэж бодож байна. Can you earn money yet? Боё э, мөнгө олж чаддаг одоо юу юм чимдээ. Харийнхаа мөнгө олж ийнө гэж байна. За би а миний AdSense аккаунт хичнээн мөнгө орж иж байгаа ч гэсэн AdSense-ийг та бүхэн verification захаа байдаг та бүхэн мэдж байгаа тэр захаа ирээд би тэр код ин хийгээд мөнгө авна. Гэхдээ тэр захаа надад ирэхгүй байгаа. Тэгээд би AdSense бас YouTube-т маш гомдож байна. Аа Тийм байна. Интернетгүй амьдарч чадах уу гинэ. Аа за яг уу чаддаг бай хэрвээ яг энэ асуултыг за нэг 12 он юм уу тэр хавцаа асуусан бол би чаддаг гэж хариулах байлаа. Одоо бол чадахгүй л гэж хэлмээр байна. За тэгээд дээрэс нь нэг зүйлийг хэлэхэд би зарим хүмүүс ингээд яг зүүн 2 3 асуулт ингээд яг нэг хүнээс асуусан билээ. Тэгээд би яг нэг хүнээс нэг л асуултанд хариулж байгаа. Тэгээд тийм учраас та бүхэн бас бити тэгэж юу ягараа тэгээд хариулаагүй өнтер гэж. Тэгээд влог хийлдэ гинэ. Аа за влог бол аа Ер нь бол одоо влог хийх бололцоо бол гайгүй байгаа. Яга гэтээ яг ганцхан асуудал байгаа. Энэ юу гэх юм бол аа би уцаа өөрийнхөө iPhone-оор хийдэг. Тэгээд iPhone мэдээж ирэг гадаа гараад тэгээд хөлдчихнэ. Тэгээд магадгүй 100 хийх бах гэж бодож байна. Э, асуулт дэмждэг шүү гэсэн байна. За маш баярлаа. I want to be featured in a video гэсэн байна. За тэгэхээр энэ бол э, манай э, их амар ойр ойрын хамаатан байгаа. Тэгээд ер нь бол тийм байна. За дараагийн асуулт бол э, нас гэсэн байна. За нас бол э, би бол 14-тэй. Аха таны дуртай хоол гэсэн байна. За мэдээж хэрэг э, баяштай цай, цөөвөн пиршги өглөөний цайн дээр баяштай цай, өдрийн хоолн дээр халуун пиршги идэн, орой хоолн дээр халаасан цөөвөн идэн. <laughs> Тэгээд өшөө. Тэгэл өшөө ер нь гоё амтчлээ. Тэгэл ер нь бүгд хоол дуртай гэж хэлмээр байна дөө. Цааш та дуу хийх үү, геймплеер явах уу тэр гэсэн байна. Тостой цувын битсэн байна энэ комментиг. За тэгэхээр э, цаашдаа дуу хийх үү, геймплеер явах уу? Ерөнхийдөө бол хоёул ингэ хослуулж явах бах. Тэгээд ер нь би бол тэгэл яг юу хиймээр байна тэгэл тэрнээс ажиллах бах туу. Шин сетап бичлэг хийх үү бас камихаа үзүүлэлтийг үзүүлээч гэсэн байна. Та бүхэн мдэггүй байгаа бол э, мэдээж хэрэг би шин сетап бичлэг шин сетап авсан шин компьютероо сайжруулсан. Камихаа үзүүлэлтийг үзүүлээч гэсэн байна. За би энэ талаар дэлгэнгүй э, хизээ хийх вэ гэхлээр 150,000 subscribers special дээр хийх байгаа. Бүр ингээд setup одоо ингээд ингээд энэ дээр e бүгдийг ингээд та бүхэн харуулна гэсэн үг. Тэгээд тэгэхээр та бүхэн subscribe дараарай. 150,000 subscribe одоо хичнээн хурдан хүрэн тэгээ тэр тусмаа та бүхэн миний компьютерийг мэдж авна л гэсэн үг дээ. За pre account авахта zip code дээр нь юу гэж бичиж байсан бэ? За тэгэхээр энэ нь юу гэж хариулах вэ гэх юм бол та бүхэн Google дээр ороод Mongolian zip code юм уу эсвэл zip code Mongolia гэдээ тайгараа. Тэгээд тэгэх юм бол яг таны байшлаг газар ямар zip code байдгийг хэлнэ. Өдөр болгон видео оруулж чадахгүй гэсэн байна. Аа за ер нь бол надад за байгаа бол өдөр болгон видео оруулж чаднаа. Дараагийн MP4 файл хизээвэ гэсэн байна. За дараагийн MP4 файл бол ерөөсөө утахгүй, утахгүй жижтэй. Сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ юу ч гэсэн гой санаа орж ирдэг ч юм уу. Тэгэл ер нь бол оруулнаа. За зүгээр мондөг хөгчөө гэж хэлье гэсэн байна. За баярлал маш их баярлалаа. За хай itextil e гэсэн байна. За тэгэхээр хай а энерл дуртай дуу хувийн топ 5 листэ хэлэж гинэ. А за ерөнхийдөө бол надад сонсдог яг яг тууштай сонсдог хамтлаг юм бол гурал хамтлаг байдаг. Аа нэг нь бол 21 Pilots-гийн энэ хамтлаг байна. За нөгөөх нь бол Linkin Park-гийн энэ хамтлаг байна. Нөгөөх нь болохоор Gorillaz гэдэг энэ гурыг энэ гурыг л хамгийн их сонсдог доо. За тэгээд ерөөхдөө бол топ 5 лист гэх юм бол э, м тэгэл ер нь э, яг team Ineteren team гэж хэлэхэд бас хэцүү байна. Тэгээ ер нь бол яг энэ гурыг л бүх дууг сонсдог. Асуулт байхгүй зөвхөн шууд бичлэгэндээ оруулах гэсэн байна. За чиний асуулт бичлэгэнд орсон. Тэгэхээр баяр хүргэе. Minecraft-ос өөр бичлэг хийх хүсэл хүсэж Minecraft-ос өөр бичлэг хийх хүсэж байна уу гинэ. Ер нь бол э, хүсэл бол байна. Аа тэгэл мэдээж ирэхдээ баг надаас өөр Minecraft-ийн нөгөө PVP маягийн те гой гой гой гой чижтэй ер нь бол тиймэрхүү бичлэг э, баг нэг тийм хийж байгаа хүмүүс байхгүй болсон. Тэгээд аа э, тэгээд тийм учраас аа би Minecraft-аас өөр бичлэг хийн. А гэхдээ Minecraft-аа ч гэсэн хийн. MP4 файлаа цаашаа өргөжлүүлэх үү гэсэн байна. А ер нь бол өргөжлүүлнэ. Хэдэн наснаас YouTuber болсон бэ гэж За энэ айгүй сонирхолтой асуулт байна. Хэдэн наснаас гэх юм бол э, би нэг бараг 10 За юу ч гэсэн би 15 онд хамгийн анхны цанлаа нээж исэн гэхээр юу гэхлээр юу гэсэн. Яг л 10 тад э, ютубер болж исэн юм байна. Тэгэл аа заку цахаас тэгэл ер нь э, бичлэг нүцээр хагаад амар гоё сонирхолтой басан тэгээд. Etic Steel гэдэг нэрээ ямар зүйлээс хөдөлж одоо хийсэн бэ? Тэгээ Forto тоглоё гэсэн байна. За энийг мэдээж хэрэг Наттай хамт тоглосон Эрслэн Plays бичсэн байна. За тэгээ EDXT гэсэн нэрийг бол э, яг яаж яг яагаад яаж ийм гоё хинт ч байдгүй цоош нэр олсон юм бэ гэвэл э, Ерөнхийдөө бол э, та бүхэн миний жинхэнэ нэрийг мэдэх бах эрхлэн. Тэгээд миний эхний үсэг бол EA-гээр эхэлж байгаа. Тэгээд Мараны Наби гэдэг нэг сургуулийн нэг график одоо юу гэмэр чимдээ юу ч гэсэн нэг айгуус танил ах байдаг байсан. Тэгээд тэр ах надад би яг э, яг ямар нэр өгвөл зүгээрээ асуусан чинь яг ер нь нэрний чи ихний үсгээр эхэлж ивэл айгуу дажгүй гэж хэлсэн. Тэгээ дараа нь бол Као э, гэдэг надтай нэг Minecraft хам тоглодог байсан нэг найз э, ямар нэр байвал зүгээрээ гэсэн чинь ер нь бол нэрний үсэм үсэг нь яг дунд нь X үсэг орцсон байх юм бол амар гоё байдаг гэд надад хэлж ирсэн. Тэгээ ерөөхдөө бол нэг Y-ээр эхлээд голдныг X эдэр оруулсан тийм нэг нэр бодож олохоор одоо хичээсэн. Тэгээд тэгээд та бүхэн мэдэхгүй бол username generator ч юм уу, nickname generator гэдэг нэг тиймэрхүү э, сайтууд байдаг. Тэгээд тэндээс э, ямар нэгэн нэр ингээд шин санаанууд хуулбарлаад олчдаг байгаа. Тэгээ яг тэн дээр бол би яг Xtil гэсэн нэрийг гаргаж авч исэн. Тэгээд гэтээ Xtil бол надаа яг ч юм нэг тийм YouTube бид дээр нэг тэгжсэн чинь юухан гарч ирж мэрэл те. Ер нь бол бас тийм байдаг үг гэх юм байл л те. Тэгээд би ингээд цаасан дээр ингээд одоо стилтэй хамт ингээд гоё оруулж болох ямар ямар өгнүүд байна гэд цаасан дээр ингээд пицээр байгаа. Тэгээл нэг за нэг одоо 100 доторх нэг хэдэн үг дотроос би яг Edex Steel гэдэг нэрийг би яг одоо яг ингээд пицээр хагаад ингээд одоо санаандгүй байдлаа гэх юм уу тэгээд одоо олсон байгаа. Тэгээ ер нь бол э, яг тэр нэрийг би яг хаач үтсэн яг хаач байгаагүй тэгээд Q&A гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гинэ. За ер нь бол Q&A гэдэг нь э, question and answers буюу асуулт ба хариулт гэсэн үг байгаа. За эдгээр сургууль сурдгийн гинэ. За би ер нь хэдгээр ч сургууль сурдаг вэ? Би хувийн сургууль сурдаг. Minecraft дээр ямар мод ашигладаг вэ гэсэн байна. Аа за ер нь би зөндөө олон мод ашигладаг. Жишээлбэл хамгийн аа э, дандаа ашигладаг гэх юм бол одоо 1.7.10-ны old animations mod гэх тэрийг ашигладаг. Тэгээд тэгээд бас Optifine ашиглана. Тэгээд өшөө юу вэ гэх юм бол toggle sprint ашигладаг. Тэгээд өшөөс байгалах гэтээ би яг мартчих. Lexoci-тэй бичлэг яага хийхэ болсон бэ? Lexoci compact хийх болов уу гэсэн байна. За Lexoci-тэй бичлэг хийхэ яага болсон бэ гэх юм бол яг болоогүй зүгээр манай хүн завгүй болол тэгэл ерөөхдөө болвол бичлэг мэдтер хийх тийм бололцоо хүрээгүй. Тэгээ Lexoji comeback хийх болов уу гэсэн байна. Ер нь бол comeback хийн. Яа 100 мянга сап хүрнэ гэсэн итгэл хэдэн хувь байна гинэ. За ер нь бол надад ойролцоогоор нэг 69% л байна гэж бодож ин да. Мөрөөдөл гэсэн байна. За ер нь бол би нэг амар мөрөөдөл өнөх юм хүмүүст амар хэлхийг хүсдэггүй. Яг гэвэл яг юм э, амар ингээд бүгдэнд нэг хэлээ яваалах юм бол амар бүтэхгүй ч юм шиг нэг сонин санагддаг учраас би хэлмээргүй байна. Энэ нэрийг өөрүн чин дуунаас хусаад удаж байна. Зүгээр биз дээ тэ гинэ. Аа за мэдээч хэрэг пиршхи гэдэг чинь нэг яг угаасаа байдаг зүйл би ямар энэ үгийг зохиосон биш. Гэхдээ аа энэ үгийг яг ашигладаг хүн бол би. Аа тэгээд тэгээ гэхдээ ер нь бол угаасаа зүгээр шүү дээ. Тэгэл ямар би яг зохиосон шинэ үг шүү дээ тий. Гэхдээ л пиршхи гэдэг үг бол минийх. <laughs> Тас тоглосоо тоглос. Гэхдээ л яа хүний аккаунтыг хусах вэ? А Hypixel дээр нэг долоогоор ордог юм уу гэсэн байна. За одоо үед бол хүний аккаунт хусах нэг тийм амар амаргүй болсон баг гэж бодож байна. Ер нь бол өөрөө худалдаж авсан дээр явах гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд нэг долоогоор бол Hypixel-аар орж болдгүй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд дахиад найз өхөнтэй юу гэсэн байна. За тэгээд дахиад байхгүй. Ямар хүн дурггүй вэ гэсэн байна. Аа Аа за юу нь бол нэг би нэг жоохон нэг сонин атаарх уу тэгээд нэг жоохон нэг юм хот хүмүүст л дургуу тэгээд э, яг уу яг уу би яг өөрөө тийм биш л те. Яг уу тийм байж ч магадгүй. Гэтэ би дургуу тийм үнд. Яг би өөрөө тийм гэх юм бол одоо би өөрөө өөртөө дургуул гэсэн үг. Жилийн өмнөх бичлэгэн дээр reaction хийвэл ямар уу гэсэн байна. Аа За жилийн өмнөх бичлэгэн дээр reaction хийвэл э, үгүй би би э, өмнө алидийг хийцэн байгаа. Тэгээ та бүхэн очиж үзээрэй. Өөр гой шинэлэг тоглоомнууд тоглох уу гэсэн байна. Тийм ээ, тоглоно. Types имжлэг хийх үү гэсэн байна. Аа за Types имжлэг заа Types яг гоё тоглоомж гоё л доо. Гэтэ яг одоо л яг хүмүүс нэх үзэхгүй л ах гэж бодож байна. Тэгээд юм учраас би нэх сайн мэдэхгүй байна. За яагаад YouTuber болжоор шидүү гэсэн байна. Аа <laughs> тэгэл аа би та бүхэнд хэлсэнчлэн анх YouTube дээр Zakuz Gamer гэдэг энэ ахыг үзсээд ингээл тоглоом толгой амар сонирхолтой болол тэгэл ер нь амар YouTuber болохыг хүссэн. Та ямар ямар YouTube суваг үздэг вэ гэсэн байна. Аа за ер нь бол тэгэл би бараг нэг 300-аад гаруй YouTube channel subscribe дарсан баха. Ер нь бол би зөндөө суваг үздэг. Тэгээд яг аль аль инглээр бас яг хэлж барахгүй Тэгээд энэ жилийн YouTube-д зорилго гэсэн байна. Аа энэ жилийн YouTube зорилго бол за миний бодлоор энэ жил ядаж нэг 30 мянган саб чадвал хүрэхийг л одоо хичээндээ. Хэрвээ 30 мянган саб хүрэх юм бол бид нар Монголын хамгийн анхны Hypixel-ийн YouTube rank-тай хүмүүс хүн хүн болно. Ямар агуу вэ? Хамгийн гол нь яг анхны гэдэгтэй ч биш л те. Ер нь бол Монгол аа бас Монголоос те одоо ютубер Hypixel-ийн ютубер ороод ирлээ шүү дээгээд хүмүүс бас бас хараг гэж би бас амар хүсэж байна. Тэгээ тийм учраас та бүхэн subscribe дараарай. За за тэгээд өнөөдрийн Q&A бичлэг бол ингээд ингээд дууслаа. Тэгээд юу ч гэсэн та бүхэн асуумаар байсан зүйлээ